Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. ‘Yan uwa barkanmu da yau <clears throat> barkanmu da sake saduwa. A yau insha Allahu zan kama ku ne yadda za ka yi ka duba ko da ka samu shirin 'yan empower idan ai ma approval ita yadda za ka duba ka gani ai ma approval ko ba ai ma ba. Ito a takaice dai <clears throat> ka tabbatar da kana da data a wayarka sannan kana da browser wadda ake kira Chrome, wadda ita ce browser mafi sauki wadda nan take za ta yi ma dukkanin bukatunka da kake bukata ka samu. A taƙaice dai, da farko za ka buɗe datakka, sai ka shigo nan gaba ɗaya ga application ɗin nan. Su ne wannan da kuke gani. A nan wannan ita ce Chrome. ita ce Chrome wadda a takaice ita ce za ka yi amfani da ita domin ka yi binciken <coughs> kura an yi ma approval kura ba a ma ba. Idan ka bude Chrome din za ta kawo ka ga page na, za ta kawo ka ga feji sai ka danna sai ka rubuta website ɗin da za ta kai ka. a taƙaice sai ka rubuta maxims dot maxims dot gov dot ng shi dai kai ka ga ainihin pejin su misali ga shi nan za ka gan sun fito a takaice da yawa za ka ga ya baka hom nasu sai ka danna wannan na farko ɗin idan karna shi zai buɗe ya nuno ma wannan rubutun sai ka jawo ƙasa idan ka ja ƙasa za ka ga login in ka za ka ga login to a nan wannan login ɗin za ka yi amfani da da email address wanda ka cike ɗan power za ka yi amfani da email address wanda ka cike empower da shi tun farko sannan password ɗin ka tabbatar da password ɗin da kasa ba ka manta su ba kuma ka tabbatar da ka yi validating na a lokacin da suka buɗe suka ce a yi validating sannan mutum ya yi test to ka tabbatar da ka yi wannan validation ɗin sannan ka yi test to insha Allah idan ka yi wannan to za ka samu a ISO listin ɗinka saboda a wancan lokacin duk wanda bai riga ya yi wannan validation ɗin ba to a yanzu ko da ya manta password ɗinsa to ba za a iya retrieving ɗinsu ba ma'ana ba za a iya forgot password domin ya canza wasu ba amma idan ka yi wannan validation ɗin ko da ka manta password ɗinka to a takaice yanzu kana iya kai forgot password domin ka canza wasu sabbin password wanda za ka sa so baka damar shiga dashboard ɗinka a nan inda aka nuna alama email ko kuma application id to a nan za ka danna ka rubuta email ɗinka email ɗinka wanda ka cike amfawa da shi misali za ka gan shi a nan za ka gan shi ga shi nan misali za ka gani ga shi ga shi shi sai ka danna scroll da ka danna yana sacin yana sacin zai buɗe ko kaga wannan ya nuna ma wannan to matsala ce ta network ka sake ka sake trying in ka ga ci gaba da ma haka to duk matsala ce ta network take kawo wannan matsalar amma dai idan kana da network mai ƙarfi kuma kana da data enough wadda za ta isa ka to zai buɗe zai buɗe za ka gan shi ana saboda yanzu mutane sun yawa kan saba ɗin shi yasa baya buɗewa bari mu canza data ta mun canza data yanzu za mu shiga sai magana muna gani ya buɗe kai tsaye direct ya buɗe da za ka ga sai kai wajen verification verification ga overview screening verification deployment payroll to sai ka rinna verification a nan za ka gan verification idan ya bude sai ka yi scrolling down za ka gan shi gashi nan to da zaran ka ga ya nuno ma wannan ai ma congratulation to ka samu abu na gaba da za ka je ka yi shine time frame za ka je ka samu cafe mafi kusa gare ka sai ka je ka su yi martin shi kenan sai ka jira diplomin wato posting na inda za a kai ka wajen da za ka yi aiki a takaice wannan shi ne hanya mafi sauki wadda za ka bi domin ka yi ka bincika a gani ko da ai ma an yi shortlisting ɗinka ko kuma ba a yi ba wassalam Assalamu alaikum warahmatullahi rahmatullahi ta'ala wa barakatu. Sai anjima mun gode.